असलकम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं डेस मूवी ट्रिक्स दोस्तों आज हम देखेंगे कि ये ग्रुप के पास ग्रुप के बाजू में जो पिन की निशानी नज़र आ रही है आपको वो हम कैसे तैयार करते हैं आप देखेंगे ये इसलिए होता है कि ये जो है तो ये दो पिन जो नज़र आ रहे हैं आपको ये चैनल जो है तो ऊपर के हिस्से में ही रहते हैं अगर हम इसको पिन करके रखें तो ऊपर ही ये दो चैनल रहते हैं ठीक है ना अगर किसी मतलब जो ग्रुप में मैसेज आता है तो वो ग्रुप ऊपर ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसलिए हम अपने जो पसंद के चैनल अपने होते हैं उस ग्रुप अपने होते हैं जो उसको जो है तो हम ऐसा पिन करके रखने से ये जो है तो ऊपर ही रहते हैं बल्कि नीचे नहीं आते हम इसको कैसे पिन करते हैं देखेंगे आपको व्हाट्सएप में जाने के बाद व्हाट्सएप में जाने के बाद इसको जो है तो हम लॉन्ग प्रेस करने के करें तो यहाँ पे ऊपर जो आपको पिन की निशानी दिखाई दे रही है उसको उस पर क्लिक करें ये जो है सो ये ग्रुप जो है सो ऊपर की तरफ ही रहेगा पिन होके और हम दूसरा चैनल दूसरा ग्रुप अगर लेने तो हम इसको ऐसा लॉन्ग प्रेस करें फिर इसके ऊपर पिन के ऊपर निशानी दबाएं ये देखिए दोस्तों ये दो जो है सो आपको ये ग्रुप जो है सो ऊपर की तरफ पिन हो चुके हैं अब ये जो है सो ये दो ग्रुप कभी भी ऊपर ही रहते हैं हम इसको पिन करने की वजह से नीचे की तरफ ये नहीं आते ठीक है ना दोस्तों इस तरह से हम ये अपने ग्रुप ग्रुप को पिन करके रख सकते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़